ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਰੋਲਿਆ ਫਿਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ ਵੋਟਾਂ ਵੰਗਣ ਮੇਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਾਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੋ ਕੱਚੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਯੂਥ ਚ ਸਿਆਸਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਯੂਥ ਚ ਸਿਆਸਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟੱਪਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟੱਪਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨੇ ਹੋ ਪੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਯਾਰੋ ਕਰ ਦੋ ਰੋਲਦੇ ਕਰੋ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਨ ਬਸ ਲੱਖ ਦਾ ਜਮਾਨੇ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਖਲੇ